песня, посвященная поэту. Поэту вообще, но на самом деле Александру Пушкину и тому дню, когда он отправился на дуэль. Эта песня отличается такой особенностью, она как бы семейная песня, очень семейная, для этой песни необходим такой семейный портрет. Мы зовем тех, кто может пробраться к нам. Тех, кто не может пробраться к нам, мы предлагаем вам присоединиться к такому а аудиописьму в прошлое. И петь вместе с нами такой простой припев, который состоит из одного короткого слова. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Саша, не ходи, подумай. Саша, Саша, погоди, Саша, Саша, не ходи на речку, на черную веточках Подумай о деточках, сядь, покури Саша, сядь, покури Подумай, черная речка, черный пистолет Какая встреча, такой и привет Черная речка, черный пистолет На снегу два человечка, плотный одного уходи Вот шампанского ведро, вот женитьба Фигаро Ну не ходи на речку, на черную речку Саша, Саша, Саша, Саша, ты же солнце наше А Дантес, да что с Дантесом, идем лесом Там ветер лед, Саша, там пуля в живот Черт Такая встреча, такой и привет Черная речка, черный пистолет на влекут два человечка, он и одного.